はいどうもこんにちはショッタロサです今日はですね、えー、以前紹介したこの YD2 ではなくて新たに11月の下期に発売されましたこの YD2S こちらを組んで走らせてみたいと思いますで YD2 から YD2S 何が変わったかと、えー、まあ、ざっくり説明しますと、まあ、足回り以外ほぼ全部 で具体的にはモーターのかさ上げでギアボックスの新設計、えー、メインシャーシの新設計でまあアッパーデッキがなくなってショートリポ専用になったんですねであとフロントバルクのパーツのも新設計されていましてまああとはショックタワーとかナックルとかのまあ穴位置とかの変更もまあ多少あります では早速作ってみたいと思いますで中身はこんな感じになっております はいということで完成しましたこうやってね改めて見比べると全然違いますねモーターのかさ上げとか今回はモーターマウントで3段階まで調整が効くみたいです でこれにメカを乗せてシフトで走らせてみたいと思いますはいシフトに到着しました今回のメカですがアンプがホビーウィングでモーターがスピードパッションの10.5でサーボはサーボックスでジャイロが YD2 の時に使ってましたジャイロですね でスパーが84のピニオンが20でアンプの設定なんですが今回はノンブーストノンターボでちょっとそこからスタートしてみたいと思いますでは走ってみたいと思います YD2 と比べて YD2S どんな感じですかねやっぱ前に蹴るよね単純に前に出る前に出るアクセルを入れた時の前のヘビ感というかやっぱり強く感じる 新設計だけあって結果はもう全然出てますね出てますなこれはノンマルの YG2 も自分で走るけど速さはこっちの方が無駄だねそうですね速いから角度つけても前出るし 数の時のあの、うん、お尻が出やすい癖が改善されてますねだいぶ改善されてるよねマイルドに安定志向にさらに走らせやすくなってるというかそうですね シャラでしょこれ樹脂シですね、ね、これがこんだけ走るんだからいい時代ですよねおお値段もお買い得でお買い得で危ないもう組んですぐにここまで走れちゃうっていう、あとはどこまで自分好みに近づけられるか こですよねこの2番ありがとうございました。はい、ということでシフトで走ってきましたけどもまあ説明書通りに組んだだけなのにこんなに走るかってぐらいよく走りましたね。まあ安定感と、まあ、角度がついても前に進む力 もうこれはすごいなと思いましたで私がいじったところっていうのはもう全然ないんですけど、まあ、強いて言うならこのリアのこの足の動きがちょっと渋かったのでここ説明書だと樹脂のカラーが 2mm のやつが2つずつついてるんですけどそれだとちょっと渋かったので こちらヨコモのスペーサーですねこれ樹脂のスペーサーなんですけどステンレスになるとあの色が違うので自分はあえて樹脂の方を買いましたでそこで 2mm のカラーとあとはコンマ5が3枚コンマ25が1枚ずつですね でこれで動きは軽くなってまあいい感じに走るようになりましたまああとはここからどこまで自分好みの車にしていくかまあそこを課題としてまあいじくっていきたいと思いますそれでは皆さんお疲れっさ